ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಅಲ್ಗೋಸಿಸ್ತು ಅಲ್ಗೋಸಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ so ignore that live trading ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ so four by four sell ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ Nifty M S C D strategy ಈಗ ಪುಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಜುಲೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ವೇದಲ್ಲಿದೆ so neither it's going up neither it's going down ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನೋಡಿ bank Nifty no target and no stop loss ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ bank Nifty delivery based in fifteen minute ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಸೇರಿ total two thousand seven fifty profit ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಟ್ರಾಡೆ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಇದು ನಿನ್ನೆದಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇದೇನು ಲಾಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿಂದು ಇಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ Nifty D S T side way market ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ so once market comes for ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ Nifty no target no stop loss ಸಹ ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ನಾವು ಟ್ರೇಟ್ರಾನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರೇಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ twelfth July sorry fifteen July nine seventeen morning ಇದು ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಗು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು you know whatever you buy or sell it should go up or go down so ಈ ಈ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಾಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಸಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲೂ ಈಗ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಂತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಟ್ರೇಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಲ್ ಸೈಡೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ best option seller for big profit ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜುಲೈಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜುಲೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜುಲೈವರೆಗೂ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ buying selling side so market range ಬೌಂಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಬೈ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸೆಲ್ಲು ಆದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ರೇಂಜ್ ಬೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಂಜ್ ಬೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ so it has to break this line and make candle ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಆದರೂ ಸಹ ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅದೇ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಬಿಕಮ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನಾವು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ so over all six eighty one ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ over all loss one thirty nine loss ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ algo trading is the best ಅದು ರೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ so it will not ask you ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ so then you will come to know how algo has work today okay so ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ last day of the trading day so ನೋಡೋಣ by the end of the day how it performs ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು the instead of wasting your time and energy in manual trading and getting lot of training and no taking tips from the market it will stop ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು